SMA-antennkontakter är kanske de vanligaste antennkontakterna på routrar, modem och antennkablar. SMA det står för Subminiature Version A och SMA-kontakten den utvecklades på 60-talet för olika typer av radiosystem. Det finns också en variant av SMA som heter RP-SMA och den skiljer sig från SMA genom att pinnen i mitten på kontakten är omvänd. Det vill säga hankontakten på RP-SMA den har SMAs hon-mittdel och tvärtom. RP-SMA var en kontakt som togs fram för användning i wifi-system där det inte skulle gå att använda vilken typ av antenn som helst på grund av att man hade en regulatorisk begränsning på 100 mW uteffekt. Och då skulle det inte vara möjligt att koppla till en annan typ av antenn. Idag finns det ju andra typer av antenner med RPSMA-anslutning och det är inget problem. Men det var så upprinnelsen var för RPSMA. Var noga med att välja RPSMA eller SMA-kontakt. Det finns också övergångar mellan RPSMA och SMA. Och om du har fler frågor om SMA eller RPSMA, kontakta oss 08-659 4300. Tack och hej!